Nossa, já tá fazendo os malucos de refém já, mano. Eita porra! Vai até o segurança. Olha o maluco banqueiro, ó. Olha os cuzão que tem dinheiro. Ó, bem, bem, bem jeitão de banqueiro, ó. Olha isso. Nossa, já metia bala nesse jeito, cara. Ó, o guardinha. Zé Carlos, o nome dele, Zé Carlos. O que tem que fazer? Eu disse no armário, botou. Beleza. Ó, oh, esse maluco aqui é apressado, hein, cara. Oscar, ó. Oh, 12, mano. Use o telefone. Beleza. É, aperta Enter. Detonar, mano. Chamando. Tá, tamo rico, tamo rico. Os locais estão marcados com amarelo. Beleza. sério. Será que tem polícia aqui? E nós já é tático, filho. Ah, o shift corre mais rápido. Uh, moleque, ó! Toma! Oi, tem dinheiro aí. Só dá uma maletinha dessa pra nós, tá, Mac? Sai forte, vamos sair fora. Ó, 178 mil. Caguetou, caguetou, caguetou. Ah, eu tenho que trocar pra ele? Ninguém é louco, certo? Pense e fique. Elimina segurança? Oh. Ah, agora eu controlo esse maluquinho aqui? Pressione Q para se proteger. Ui! Ei! Ah, porra, mano! Ih, olha os polícia, olha o CT. Olha os homens. Não façam isso em casa, hein? Mata o gordão, mata o gordão! Nossa, na cabeça, mano! Nossa, mano. Calma tem um gordão ali. Tático, tático, pior. Carrega, carrega, carrega. Vamos que vamos. Nossa, o pai tá matando demais, moleque. Ó os homens, os homens, os homens. Toma. Pô, tem mais, cara. Calma aí, calma aí. Vai apertado, vai pra aqui, ó. Olha o gordão ali, ó. Ó o bigode, ó o bigode. Tô tomando isso aqui, ó. Calma aí. O gordão foi de base, hein. Porra, mais, mano? E você achando que é fácil roubar banco? Nossa, que tiro, hein, moleque. Caraca, hein. Oi, tem outro, tem outro, tem outro. Ó, oh, o policial cara, atirando ali, mano. Tem que ir pro carro? Aperta F. Pô, o maluco parece o, o índio, mano. Ó o loinho, ó o loinho. Sempre tem um loinho meio louco, né, mano? Sempre. Padrão. Desce bala, filho. Desce bala, mano. Ó. Oh. Matou louco. Eu que vou do toque. Eu, eu. Eu tô dirigindo? Ah, eu que atiro, eu que dirijo. Ah, o erro de vocês foi deixar o pai no toque. Nossa! Nossa, quase que um... Olha, bateu o bagulho. Vai, filha da puta! Vai filho, já moquinha na casa, pega sniper ali, ó. Pum, pum, pum, pum, na polícia já, mano. Pega o plano. Agora um vai matar o outro. É padrão. Padrão de filme, quer ver? Um vai matar o outro. Ó o maluco, ó, ó, ó. Ah.

Calma, calma, tem que ser tático, tático. Tá, tem que ser tático aqui, ó. Pô, não tá chegando policial de é anel, parça. Pô, tem muita polícia, parça. Vai fazer de refém? Coitado, mano, do menininho. Aí não pode, aí não pode. Coitado, né, parça? Viu, o maluco muqueou no meio do mato ali, ó. Quero ver achar, rapaziada. Quero ver achar, mano. É nóis.